パンンってね南それてくれたんでやっとまたあととい入港したのにまた入港ということで再入港いたしますあ浦安沖ねすごいもう船びっしりだったんですけどもうすごいちょっと ビットラビッツねこう、アフェンダーつってたりではでは。